en su viajillo en la disco afincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao. en su viajillo en la disco afincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao. en su viajillo en la disco afincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao. en su viajito en la disco afincao y la madre que no diga que yo aquí le montao. la madre que no diga que yo aquí le montado, que yo aquí le montado, que yo aquí le montado. Y la madre que no diga que yo aquí le he montado, que yo aquí le montado, que yo aquí le montado. Y la madre que no diga que yo aquí le montado, que yo aquí le montado, que yo aquí le montado. Y la madre que no diga que yo aquí le montado, que yo aquí le que yo aquí le he hey.